Breathe out. Son günlərdə TikTokda məşhur olan bu effekti necə yaratmaq olar? İlk növbədə CapCut proqramını açırıq və şəkilləri əlavə edirik. Daha sonra musiqini artırmaq üçün aşağıda verdiyim linkdən TikToka daxil olub hazırladığım videonu yükləyin. Aşağıdakı səs menyusundan çıxartıldı hissəsinə gəlin və yüklədiyim videonu burada seçərək sadəcə səsi içə qədər sözünə basın. Səsə bir dəfə toxunaraq kesimi eşleşdi sözünü seçin. Burada isə mahnının tempinə uyğun işarələr əlavə edirik ki, bizim üçün asan olsun. Otomatik ovuşdur sözünə basanda bu işarələr özü avtomatik seçilir, amma təbii ki, düz seçmədiyi yerlər də olur. Bunu da özümüz düzəldirik. Daha sonra hər bir şəkli qırağından tutub qısaldırıq. İstədiyimiz yerə çatanda öz yerinə turmuş olacaq. İndi isə sıra o məşhur effekti verməyə gəldi. Şəklin üstünə bir dəfə basdıqdan sonra animasiyonu seçib combo deyirik və burada olan bu iki effektdən istifadə etməliyik. Birinci şəklə 1, bir, ikinci şəklə 2 iki effektini artırandan sonra bu sırayla bütün şəkilləri düzəldirik və videomuz hazırdır.